اسمع يا أومن أحترم الرجال الذين يجيدون الحياكة فهذا نشاط ظريف بالفعل يساعدني هذا على التركيز هو ما سبب اهتمامك سأ... خدت بالك؟ اه جوين ديسكورد وبعتلك انفايت اوكي اوكي كان يو شيفت برو قتل عدو لاجلك رصد عدو في بي سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق أسلب البصر العدو يخشاك يا رينا يمكنك استغلال ذلك هنا هنا بك يا صديقي الطين آخر لاعب لدينا سقطت السبايك في بي السبايك بحوزتي تبقت 30 ثانية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 发动机。 Peru. بالباطل لدينا. سقطت السبايك في اي أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب أهناك من يشتري هذه؟ شكراً معا يا فينيكس سقطت السبايك في بي أعيد التقييم تبقى عدو واحد السبايك بحوزتي هنا هنا حذري لأجلك أعيد تلقيم قبلا لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله أهناك من يش... شكراً وصلت السبايك في بي ينتهي بعد سأعالجك سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين

تبقت ثلاثون ثانية هيا لنذهب أسقطت لسبايك السبايك بحوزتي تبقت عشر ثواني سقطت رينا عدو واحد فينيكس جو انسايد انسايد شي كان ديفيوز اوكي نيفر مايند ما يجب إنجازه. Gracias. هنا هنا رصد عدو تبقى عدو واحد أراقب هنا سأعالجه اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ الرابع موتا تبقى عدو واحد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 اصطفيت أثركم He's spawn, uh, out of spawn, Omen, out of spawn. تظن أن بإمكانك قتلي إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أهناك من شكرا سبايك في A أحدهم في A أعيد التوقيت كان قتالا جيدا هيا قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد سلاح هنا آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن سلاح هنا سلاح هنا هنا أعيد التلقيم أهناك من يشتري هذه؟ هيا بنا شكراً القيم الجبهات على الأقل سيكون خلفهم سأدخر لا توجد شحنات هنا سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد أكثر من المشاعين سأدخر لا توجد شحنات أسلب البصر زرعت السبايك عدد من الأعداء في إيه؟ حجب الرؤية قتل عدو ستموت أريد سلب حياتهم لا حياة. سلاح هنا هنا سلاح هنا good job Omen good job I guess he have some holes in his body now Omen, Omen, so three guys coming, okay? Rena is... and two more. سقطت السبايك في بي أعيد تلقيم سلب البصر هنا انتصارت لسبايك في بي هنا هنا احذروا تبقى عدو واحد لا احد يتغلب عليه Good job guys, good job. يشعرون بالخوف أشعر بهذا أهناك من يشتري هذه؟ شكراً الأعداء إيه؟ في إيه. A ميت هنا طيب. زرعت السبايك واحد. Down. is on ground. يضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أهناك من يشتري هذا؟ شكرا, شكرا. سيأتي عليك رصد عدو في عدد من الأعداء في A يا للأسف أعد تبقى عدو واحد مثالي إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ era como? عدو واحد she is literally one one like knife here gun here she is eh, to HP تبقت 30 <laughs> ثانية like like guys please don't kill her with a gun just uh, just a pistol please just kill her. نقطة الفوز فوز آخر وسنحتفل بالنصر يا رفاق No one here, Phoenix. بي تبقى عدو واحد أعيد التلطيم حذاري